Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, ne yapacaktık ben karar veremedim. Ee, şey. Bugün ilginç şeyler yapacağız. Videolarımı izleyeceğiz. Eski videolarımı. Bu arada siz ben bu arada ben size yaşımı söylemeyi unuttum. Yaşım 14. Evet. Evet. 2018'de 14 yaşıma girdim. Ondan sonra 2019'da 15 yaşına gireceğim. Kardeşimle beraber ve beraber boyumuzu uzatacağız. Yani büyüyerek uzayacağız. Evet. Bugün sizlerle eski videolarımı izleyeceğiz. Evet konuyu dağıtmaya gerek yok. Şimdi kanalıma giriyoruz. Ekleme tarihi en yeniye bas. Tamamdır geldik geldik şimdi en eskilerine basıyoruz. Burada ilk GTA oyunumu çekmiştim ama online. Bununla GTA çekiyordum evet. Abi sesime bak! Sesime bak! Çok tatlıyım sesimi özledim ya. Yine eski sesimi yapıyorum. Ne alaka? Beni, beni yargılamayın lütfen. Burada da ilk Five Freddy's videom. Evet, ben oynuyordum ve burada <laughs> bayağı ilginçti. İlk defa, ilk defa oynuyordum. Five Freddy's'i de biliyorum. İlk korku oyunum ama ilk korku oyunu ilk ilk ilk. Daha ne yeni korku oyunu çekeyim ki? Animatronikleri oyuncak dedim bakar mısın? Kafam. Bu bu benim ilk hatamdı. Hatta bu en benim orada bir komik sahnem vardı. Her şey benim en komik yerim. <laughs> Bonnie bana atlıyor. o da size izleteceğim. Ölürüm diyorum. Ama bak. Kim? Bonnie. Bana saldırdı. Şu küçük şu komikliğe bakar mısın? Hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Oyun bitti böyleydi. Neyse <laughs> başka videoya geçelim. Burada da benim gözükmediğim, ha şimdi gözüktüm. Cenk'e doğuyor diye bir video yaptım. Yani benim doğuşum. Ben zaten doğdum. 2004'te doğdum. 2004'te. Eskiden böyleydi bakar mısınız? <laughs> Eskiden YouTube bu şekildeydi. Şimdiki YouTube nasıl biliyor musunuz? Daha da farklı. Burada baya uzattım cümleyi. Burada kardeşliği üzmek için yaptım. Üzmeyin. anlamadım diyorum ya. Ne kadar da komik. O kadar video yüklüyorum. Hani aboneleriyle konuşamadım. Her neyse diğer videoya geçelim. Burada da benim Bleach vs Naruto videom. Bakın でか説は分かる gitti. Evet benim Bleach vs Naruto oyunumdu. Eski anılar be, eski anılar be. Eskileri ne çok bilirim be. Hangi karakteri seçtiğimi size söylemeyeceğim. Burada görünmüyor zaten. <laughs> Ah. Baya komik. XXX dövücü X. Eski anılarımı hatırladım. En neyse diğer videoya geçelim. Burada yine aynı sesim evet. Evet Clash Royale oynuyordum eski anılar ama artık oynamayı bıraktım tamam mı? Benimle Clash Royale istemeyin sakın. Niye size göstermiyorum ben onu anlamadım. Düzeliğe bak ya. Destansın sattık bu şekilde. Ne kadar komik afacan seni. Bir de screenshot alıyorum ya. Bir de bom bom. Eski anılar ya. Eski anılar. Hala da bom diyorum. Bomba. <laughs> ya eski videolarım ama. Efsane Evet bir de ne efsanevi insanla kaçışıyordum. cehennem mecderası açıldı diye bir, bir sevinç ortaya çıktı. Aynı da sevinçlerim çıkıyor. Yani belki. Burada sesim ergen gibi çıkıyor. Sesim ergen gibi. <laughs> Ama şu an bayılmak üzereyim bayılmak üzereyim. Bir şunu kapatalım. Boşuna açık kalmasın. Oo, çok fazla gerginlik sesi. Şuradaki videoları tıklamayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.